दोस्तों मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानपुरी ये बीजेपी प्रत्याशी ने क्या कह दिया वीडियो हो रहा है वायरल क्या चुनाव पर देखने को मिलेगा इसका असर यूपी से हजारों लोगों को बुलवाया है वो तुम्हें घर से निकालकर कुत्तों की तरह मारेंगे ये बोल है बंगाल के काटर से भाजपा प्रत्याशी भारती घोष के आईपीएस रही घोष ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी घोष का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमका रही हैं घोष घाटल के आनंदपुर गांव में प्रचार के लिए पहुंची थी जहां लोगों ने शिकायत की कि टीएमसी के कार्यकर्ता वोट न डालने के लिए धमका रहे हैं इस पर घोष का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया टीएमसी के